Iruñatik etorri nintzenean landaren muna bizitera, deigarriena egin zitzaidana izan zen, badenbora guztian gaudela mugitzen kotxarekin. Nola egin e, kotxa konpartitzeko eta baita ere mugikortasun txiki hori ematen den e, baliabideak nola batu plataforma batean. Kudeago landa ere murako mugikortasun positibo plataforma bat da. Plataforma honetan ikus aldezakezu zure zonaldeko mugikortasun ematen dire baliabide guztiak. Autobusa, tokiko tasia, trena, eh, ematen dizu aukera baldin badago kotxeak alokatzeko, bizikletak eta bar. Neretzako landaremoan sortzeko proiektu bat izan da, ez naizela mugitu behar, bertan nagola, bertako jendearekin, eta dena errezago egiten zaidala. Edo pertsona landa ere moan proiektu bat gauzatu nahi baldin bat nik esango niokena izango zen, landa ere moan behar asko ditu, eta denok batxutan badakigu ze behar duen landa ere moak, orduan eh, nik onbidatuko nioke eh, proiektu berri horiek sortzea, eta horrekin erantzun bat ematea landa ere moan bizigaren pertsonei. Nire posan diena izan da, proiektu hau gauzatzea eta landa ere bizi den herritarrak erabiltzea. Eta hoi, eh, mogikortasun erantzun bat ematea. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.